Merhaba Netscape takipçileri, merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz Logo Quiz. Logo Quiz ne diye soracak olursanız, e, oynamadım ama tahmin edeyim. Oyunda e, yarım logoları tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Atıyorum Twitter'ın logosu var, bu Twitter'ın logosu deyip oyunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Kısaca oyunumuzun arayüzünden bakalım, arayüzümüze bakalım. İstatistiklerimiz var. Ee, aa, logolar, seviyeler. Ee, tamam. Ee, yüksek skorlar var. Her zaman gibi Facebook'ta beğenebiliyoruz. Sesler var. Titreşimi mevcut. Türkçe yamamız mevcut. Türkçe dil içi Türkçe dil tercihimiz mevcut. Vesaire vesaire bir de daha fazla ücretsiz uygulamalara var mı yok mu ona bakabiliyoruz. Ekstra seviyeleri açmak için 60 tane logo yanıtlamamız gerekiyormuş vesaire vesaire. Neyse. Ee, seviye 1'den başlıyorum ben. Umarım keyifli bir video olur. Evet. Baya baya kolay kolay logolar var yahu. Samsung'la başlayalım. C A M S U N G Samsung. Alright. Ha, altta da bir de Wikipedia'dan kısa bir yazı paylaşıyor. Keşke o da Türkçe olsaymış. Neyse ikinci bölümümüze geçiyoruz. Ee, W O Oy mu? Oy güzel oldu. L K Works S W V A Volkswagen G N E N. Uh -uh. Uh -uh e, Volkswagen. E, şununla şunun yeri değişik olabilir diye tahmin ediyorum. Volkswagen. Alright. Real. L A L. Ha, hepsini okey. Lan zaten logosu öyle lan. L O L A a L Royal. Ay kapattım yanlışlıkla. Ee, benim logoma benziyor. Acaba ne logosu? Nescafe severler. Sizce bu ne logosu? Tabii ki Nescafe. Ben de bundan esinlenmiştim zaten logomu yaparken. S G A F A Nescafe. P L E N ve E S. Pringles. Yemede yanında ya Pringles severiz. Ay gene kapatmamışlar. Oh, mesela. Of ne aç acaba? Acaba ne olabilir? T W E W T T A R. Twitter. Devam. Evet. Neydi ya? direkt, Drickstone. direkt. Drickstone. Değil. Drickstone değil. Ee, bunu yaşayabiliyor muyum? Ben bunu unuttum çünkü ya. Bu ne? Doğru bir harf göster. Bu ne? Çözümün parçası olmayan harfleri sil. Bu ne? Bulmacaya atlan. Yo yo yo demem. Bulmacayı niye atlayayım? Eh, ja, där. Några haken. Bir hakne çok. Çok çok. Cidden çok. <clears throat> Neydi ya bu? Brixton değil değil mi? Brixton değil ya. Ya neydi bu adam ya? tekerlek reklamı da tekerlek logosu da lastik neydi? Michelin, Michelin, Michelin dedim. Michelin olması lazım. Michelin. Yes, Michelin. Hatırlayamadım ben ne yapayım? E book. Yok. Facebook lan oha yani. Aa şey yok. Facebook değil bu ya. Ne ki bu? Book değil. Ne bu? ne ki bu? People. Olabilir mi? Uh-uh. Playbook ne lan? Modlu bir şey de. Ee, Rebook. Yes, Rebook ne ya? Ben ilk defa duyuyorum. Cidden ilk defa duyuyorum. Oo. Red Bull karakterler. Tabii ki Red Bull. Başka ne olabilir dostum? Yes. Freaker. Ya ben e, bir tasarımcı olduğum için arkadaşlar çok logoyu tahmin edebiliyorum yani biliyorum. Tasarımcı olmak böyle bir şey. Pizza Hut. Gördüm. Pizza Hut. E, Pizza Hut. Yorum. Alright. Ay ben videoyu başlatmamışım şeyi. Zamanı. Neyse 6 dakika olmuş. 10 dakika sonra biter zaten. Oo, eBay eBay bir alışveriş sitesi. eBay. Yay dostum. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Amazon tanıdık mı? E Amazon. Yes. Aa, McDonald's olsa gerek. Çok zor görünüyor ama McDonald's yani. McDonald's not ne? Downloads değil mi lan? Downloads. Böyle yazıyor. Yes. 5'e bittikten sonra tamamlarsan öyle daha hoş olabilir bence. Ve yayıncıların yegane programı Skype. Yes. Aa, bu da Citroen olabilir mi? Sanırım Pardon yanlış tıkladım. Sifo yani. Yes. Devam. Ah bu çok zor ya. Bu ne acaba? Ne, ne acaba? Tabii ki Microsoft. Spoiler Microsoft. Bence keyifli bir video arkadaşlar. Yani keyifli bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Kendini biraz geliştirirsiniz oralar konusunda. Hmm, acaba ne olabilir? McDonald's'ın rakibi Burger King olabilir mi? Burger King. Burger King. King. Yes. Burger Kralı'na hoş geldiniz. Siparişini veremeyen var mı? diye bağırırlar. Nissan. Yes. IBM. IBM. Bu da kurumsal şirketlerin YKL e, şirketi değil ne diyeyim. E, müzik programı neydi bunun adı? M MTV. MTV. Yes. Müzik kanalı. MTV. E, Intel tabii ki bizim vazgeçilmez firmamız Intel. Aa bak bunu bilmiyorum işte. Neye benziyor bu? Philips olabilir mi? Logoyu çıkaramadım. Bu ne? Ee, app App ne alakası? Ee, e. Ne ki bu? Bilemedim şimdi. Alamadım şimdi. Ay, patlatalım mı? Hmm, ortadaki. İyi. Çok güzel şunu da göstersen. Vap. Vap. Vap mı? Hap. Hap mı? Hap ne alakalı? Map. Sonunda T var onu biliyorum. Hap. Hap. Tamam. Hap. Tamam. Vap. Ne? Ne? Yap. Yap. SAP mı? SAP ne lan? Software Corporation that makes enterprise software to manage business operations and customer operations headquartered uh, in Warburg Latin uh, regional office around the market. Bilmiyorum. Neymiş? Ne lan? Neyse. Ee, sanırım bu kadar e, yeter arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Olmadı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.